Hola, minasan. Okay, desu ka? Welcome back on channel. Let's watch with me, Theo. Oh ya, kali ini aku mau review satu jam dari brand yang best selling banget dan udah kalian kenal. Oke, okay, langsung aja ya. Stay tune. Udah. Oke, okay, yang mau gue bahas dari brand yang udah gue sebut tadi, yang udah cukup terkenal, ini dia. Ini adalah Seiko dari line Presage dan ini salah satu family dari Cocktail. Oke, okay. ini secara personal gue suka banget karena ini sebetulnya ada sedikit perbedaan ya perbedaan dari cocktail-cocktail yang udah pernah muncul ya Cocktail tuh biasanya dari segi diameter ya pertama yang gue suka diameternya kalau cocktail sebelumnya kan kurang lebih di 40-41 ya dan kalau di wrist aku kurang cukup ideal ya untuk sebagai dress watch nah ini sebetulnya cuman around 39 mm ya case nya ya 39, lah tapi nggak sampai 40 untuk tebelnya jauh lebih ideal ya nggak terlalu tebel dan nggak terlalu gede pas dan sebetulnya ini agak beda sih. Biasanya desain kaktil itu dia nggak ada di indeks markernya dia nggak punya number ya atau bukan numerik Nah, kali ini dia udah uh, ada angkanya ya di 12, 10, 8, 6, 4 dan 2. Nah, ini yang cukup menarik sih. Jadinya agak berbeda dari sebelumnya tapi tetap dengan ciri khas kaktil yaitu um, kacanya yang cembung ya klasik terus yang bikin gue suka lagi dari sini ini adalah warnanya dia tetap terinspirasi dari Negroni Cocktail nah Negroni kenapa dinamai Negroni karena yang menciptakan cocktail itu itu dari Italian orangnya ya. Namanya Camilo Negroni di 1920 ya. Dia menciptakan koktail yang akhirnya minuman itu diberi nama dengan namanya ya Negroni. So, dan warna koktail itu adalah seperti ini. Red dan teksturnya nggak seperti biasanya ya ini teksturnya lebih ke seperti sisik sih kalau biasanya kayak koktail yang udah-udah itu sunburst tapi ini modelnya lebih kayak sisik So ini yang sebetulnya bikin menarik sih. Terus untuk strap, strap sih masih uh, gampang ya, bisa plug and play. Size-nya 20 mm. Dia dari leather dan dia leathernya terbuat dari calf skin. Dan yang bikin gue suka lagi adalah kalau seandainya gue bosen sama letternya bawaan dia dan pakai clasp ini, kalau gue seandainya punya strap sendiri, gantinya gampang karena di sini udah ada quick release ya jadi tinggal ditarik aja dia udah lepas so gampang banget buat ganti-gantinya untuk movement dia masih menggunakan movement 4R35 ya jadi kalian pasti udah tahu cara operasinya dia ada fitur hack and winding dia otomatis jadi cukup dipakai aja kalau kalian nggak sabar menuin power reserve nya setelah setting Terus crown di kondisi netral kalian bisa putar ke atas kurang lebih 30 kali, 20 kali juga udah cukup buat menuin power reserve-nya. Dan ingat ya, kalau lagi setting, usahain selalu setting jam dulu 24 hour jadi kalian bisa tahu AMPM nya Nah, setelah itu baru kalian setting tanggal. Dan ingat, settingnya jangan pernah sekali-sekali counter clockwise ya. Jadi harus searah ya. Searah jarum jam. Dan untuk backcase-nya sendiri, mungkin kalian tadi udah lihat, ini adalah exhibition atau see Jadi kalau kalian yang suka nikmatin rotornya atau ngeliatin pergerakan movementnya, belakangnya ini see Mungkin beberapa orang masih ada yang ngomong, ah, jam cowok kok kecil? No, jam cowok atau cewek itu bukan soal gede atau kecil ya, tapi peruntukannya buat apa dulu dan berapa lebar pergelangan kamu semua pergelangan lu kecil lu cowok mau semacu apapun kalau lu pakai jamnya yang gede nggak ya pantas sih menurut gua ya tapi ya balik lagi ke selera kalian seperti apa suka pakai yang oversize atau suka yang sesuai estetika well kalau untuk kaktel ini harganya juga nggak terlalu nguras kantong sih dia masih di sekitar 3,7an kalian udah bisa dapet this beautiful Negroni cocktail lumayan sih buat kondangan segala macam atau mungkin buat ngantor juga tar banget sih so buat kalian yang lagi bingung cari dress watch atau daily beater tapi casual watch dan nggak suka kurang suka atau mungkin kurang cocok dengan desain sports ini aku rekomendasiin buat kalian so this is my personal taste dan aku pengen share juga buat sama kalian ya share juga sama kalian Semoga aja kalian yang lagi bingung bisa terbantu dengan adanya review aku ini. Oh iya, untuk ini kalian yang lagi berburu boleh langsung ke website kita ya di jamtangan.com atau mungkin ketik ini atau mungkin langsung ke aplikasi kita juga atau mungkin pantengin IG terserah whatever kalian sukanya yang mana mau langsung berburu atau mau langsung lihat-lihat dulu yang pasti ini aku rekomendasiin buat kalian terutama yang ntar di New Year's Eve atau lagi tahun baru pengen tampilan baru kan ini cetar banget sih buat kalian gue suka tapi kayaknya gue duluan yang bakal pakai ini sih dibanding kalian atau mungkin udah ada yang duluan so kayaknya yang udah duluan lu lebih keren duluan pasti ya oke okay? gitu aja ya review kali ini tentang Negroni Cocktail untuk yang masih nunggu di review berikutnya, silahkan pantengin aja channel kita. Oke, okay, sekian dulu di review kali ini. See you on the next review.